E aí galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito no Bitec, aproveita, se inscreve aí porque tem vídeo todo dia e me segue também aqui ó nas redes sociais, tá bom? Gente, é o seguinte, pelo que vocês estão vendo, a gente vai falar sobre a LG OLED C8, que é essa TV maravilhosa aqui de 65 polegadas, OLED 4K HDR, tem várias tecnologias de ponta em termos de imagem e som aqui. A LG me mandou essa TV muito carinhosamente, entrou em contato, falou, Becker, você quer testar? A gente te manda a TV, você fica com ela, usa à vontade. E eu estou utilizando ela como minha TV principal lá em casa e, gente, é incrível. É uma TV que é, eu sempre gostei muito dos produtos da LG, principalmente as Smart TV, porque é muito fácil o uso. A gente tem esse controle aqui, que é o Magic Control que eles chamam, que ele funciona tipo como se fosse um mouse. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho das especificações técnicas, mas eu vou mostrar como é que funciona. É, então a facilidade de, de uso é muito alta, além do sistema WebOS que roda aqui dentro, que é claro, é uma Smart TV, também é muito intuitivo. Então eu acho que de de todas as Smart TVs no mercado, o sistema operacional dela é o mais fácil para você mexer. Eu não sinto nem necessidade de ligar, tipo, uma Mi Box, algum outro sistema, um Android TV, alguma coisa, porque ela me atende perfeitamente, tá? Vamos pro vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes para quem está interessado nesses novos modelos da LG, que vale muito a pena. Galera, antes de começar o vídeo, uma dica rapidinho para vocês. Se você não tem o Bitec Pague Menos, instala aí no seu computador, o link tá aqui na descrição. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem comparador de preço, testador de cupom automático. É uma ferramenta super discreta, não vai te incomodar e pode te ajudar a encontrar belos preços, por exemplo, para essa televisão aqui da LG, tá bom? Aproveita aí, links na descrição. Vamos começar falando então um pouquinho das especificações técnicas dessa belezura aqui. Só para vocês entenderem, ela é 4K, como eu já falei, e ela tem a tecnologia HDR 10 e Dolby Vision. Ah, Becker, o que, que é isso? O que, que é HDR? Basicamente é uma tecnologia que melhora muito a qualidade de imagem em termos das cores, em termos da diferença do preto e do branco. Você consegue ter uma distinção melhor das cores com muito mais fidelidade de cor. Só para vocês terem uma ideia, essas TVs da LG, elas são utilizadas como monitores aí por Hollywood, né? Lá nos cinemas eles utilizam essas TVs aqui para é, eh, monitorar cor, esse tipo de coisa. A NASA utiliza essas TVs também para fazer transmissões. Então é, é, um, é, uma qualidade assim muito legal. Vocês não conseguem ver totalmente aí, mas é impressionante o nível de detalhe que a gente tem aqui. O Dolby Vision, ele é como se fosse um HDR, só que proprietário da Dolby. Então ele é melhor do que o HDR10, que é uma, já uma nova tecnologia, mas ele tem as duas. Então é uma tecnologia que ele consegue ler a imagem em tempo real e equalizar, digamos assim, a luminosidade, as cores, etc. em tempo real para você ter uma qualidade melhor ainda do que o HDR10. Eu acho que só a LG tem essa tecnologia aqui no Brasil. E realmente realmente é impressionante. Quando você começa a ver o vídeo, já aparece o íconezinho aqui, mostrando que ela tem a tecnologia, o que que tá rolando. Netflix tem alguns que já utilizam Dolby Vision, depende aí do serviço de streaming que você utilizar. Sempre já, é, quando começa o vídeo, já aparece aqui se é 4K HDR, qual que é a tecnologia que está sendo utilizada. A tela que a gente tem aqui é de OLED, ou seja, é um LED orgânico, então a gente tem um brilho muito bom, um preto muito preto. Uma das coisas que mais impressiona nessa TV é a qualidade do preto, porque o OLED ele consegue ter essa distinção muito legal de contraste entre as as cores, tá? E a gente tem 800 nits de brilho aqui, só para vocês terem uma ideia, é, nits é mais ou menos é, como você mede quanto você tem de brilho numa tela de celular, numa televisão, e 800 é coisa pra caramba, tá? É bem luminosa, então se você tá numa sala que é muito clara, alguma coisa assim, você não vai ter problema nenhum em relação a, ao brilho dela. Em termos de som, a gente tem aqui embarcado o sistema Dolby Atmos, que é basicamente uma tecnologia da Dolby também, que melhora pra caramba o som. Você tem graves mais potentes e você tem uma sensação de palco muito boa. O que, que significa isso? Basicamente um som 360. Então quando você está vendo um filme, ou você está vendo um show, seja lá o que for, você consegue ter a sensação espacial, da onde o som está vindo para onde o som está indo. E eu fiquei bem impressionado, galera, porque vocês sabem, né, que eu sou bem viciado em som, e ela tem uma potência de som muito forte. Ela tem graves bem encorpados, os agudos são bem definidos, os médios também são muito interessantes, e eu utilizo uma barra de som, uma soundbar bem potente, com uma qualidade bem, é, bem boa da Edifier, e acabou que é, eu não senti muita diferença, assim, quando a TV bateria começou a tocar, eu até fiquei meio na dúvida se a barra da Edifier estava ligada. É, então é bem impressionante porque normalmente as TVs elas não costumam ter um som muito legal. Por mais tecnologia que você tenha, às vezes você não tem muito espaço dentro da TV. Eu não sei o que a LG fez aqui, mas o som ficou bem impressionante. Se você não tem uma soundbar, por exemplo, você não vai sentir, pelo menos eu não senti necessidade de ter uma. Como eu já tinha, beleza. Mas realmente é um som que impressiona na, na questão da potência e da pureza. Já deu para perceber que em termos de especificações técnicas, ela é bem completa, né galera? Ela tem praticamente tudo tudo que você encontra de melhor em termos de imagem e som no mercado hoje em dia. Ela é extremamente fina, eu vou mostrar para vocês ah, daqui a pouco. A espessura dela é muito fina, <laughs> parece uma folha de papel, dá até medo de pegar ela de tão fininha que ela é. E outra coisa que é muito legal, que é o que mais chama atenção em termos de uso, é que essa TV aqui já tem inteligência artificial, que a LG chama de AI ThinQ. É um novo sistema, a LG tem isso já nos celulares, e nas TVs isso está vindo muito forte e é muito fácil de usar. Você pode falar com a TV, dar vários comandos, conversar com ela, tela, pedir para mudar, a, aumentar o brilho, diminuir o brilho, desligar a TV, é, ir para o YouTube, ela tem vários comandos e a LG está investindo muito pesado nisso porque a inteligência artificial é o futuro, né, gente? Além dela ter esse Magic, esse controle remoto aqui mágico que eles chamam, né, que é muito fácil de utilizar, ó, já até ligou aqui, já <laughs> detectou, ela, ela é muito fácil de utilizar porque se você não sabe direito onde está alguma coisa, você pode falar direto e ela abre para você. Eu quero mostrar agora como é que ela funciona o sistema operacional para vocês entenderem um pouco, a gente sai um pouco da parte técnica e vocês verem que ah, qual é o potencial dessa TV e mostrar também esse controlezinho como a funcionalidade dele é bem legal. Bom, vamos dar uma olhadinha no funcionamento dela então, como eu falei para vocês. Antes eu queria mostrar um pouquinho da estrutura dela, da construção dela e para vocês verem como ela é fina que eu tinha falado para vocês. Olhando aqui, olha gente, parece literalmente uma folha de papel. É muito fina, é mais fino que um celular, pra vocês terem uma ideia. E a gente tem aqui a, as partes da conexão aqui atrás, HDMI, entrada ótica, tudo que você espera né, de uma TV dessa. Agora, em termos de espessura, é impressionante isso aqui. Dá até medo de pegar ela de tão fina que ela é. E se você colocar isso aqui na TV, na, na TV, ó, você colocar isso na parede, ela vira praticamente um quadro, como eu falei para vocês, de tão fina que é. Agora, vamos falar um pouquinho do controle remoto. Olhando aqui, ó, a gente tem várias funções. Primeiramente, ele funciona como mouse, se você mexer ele, já vai aparecer ali que eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem o comando de voz que você aperta e segura para falar com a TV, para usar a parte de inteligência artificial. Tem o home, configurações, já tem a tela para o Netflix e para o Amazon Prime Video. E aqui a gente tem o scroll que você pode selecionar, também você pode rodar os aplicativos ou nas setinhas para você navegar. Então já vou começar mostrando para vocês como é que funciona a parte de inteligência artificial. Eu seguro aqui o, micro, o botãozinho de microfone e falo no próprio microfone porque ele tem é, um receptor aqui de áudio que já transmite para a TV. Então vamos lá, por exemplo, eu posso pedir para abrir um aplicativo, fazer o que eu quiser. Vou começar com o YouTube. Abrir o YouTube. Aí vocês estão vendo que ele já acessou aqui ó, o aplicativo e eu posso navegar, como eu falei para vocês, com o Magic Mouse, aqui que vocês estão vendo, ó, essa bolinha. Eu posso clicar aqui, posso navegar por onde eu quiser e é super intuitivo. Se eu quiser voltar para Home, eu aperto o botãozinho de Home aqui, ele mantém o YouTube aberto ali atrás ó, e já abre todas as opções que eu tenho aqui. Então é muito fácil de navegar, galera. Isso que eu falei para vocês. Você pode usar a setinha aqui, olha, ou você pode usar o scroll, que eu estou usando nesse momento, que está bem rápido, mas eu gosto de usar essa setinha porque é muito parecido com o uso de um computador. Então fica muito mais fácil aí para a gente conseguir navegar. Eu posso, por exemplo, também aqui no Magic Control, perguntar do tempo, olha só. Como estará o tempo amanhã? Ela já me leva aqui para o próprio site, né, que tem. Você tem navegador, obviamente, e a navegação é muito fácil por causa também do Magic Control. Eu posso diminuir o brilho da TV, por exemplo, olha, diminuir brilho da TV. Ela já baixou aí, ó, um nível mais escuro, né, e eu posso regular por aqui se eu quiser, regular, aumentar ou diminuir, e eu posso também até desligar a TV se eu quiser. Além disso, galera, tem todos os atalhos também pelo controle que ajuda muito. Então, se eu apertar esse botãozinho aqui, por exemplo, ele abre o atalho aqui para mim já de todas as conexões aqui da TV, que a gente pode ver, ou eu tenho o botão de home, que ele já me leva direto lá para a entrada aqui da TV. Eu posso apertar o botão direto do Netflix, por exemplo, olha, ele já abre o Netflix. Posso apertar o da Amazon Prime Video, ele já abre aqui também. Vocês estão vendo que a navegação é super rápida. Então, você não sente muita diferença de utilizar, por exemplo, um computador. É isso que é legal, que o sistema, esse WebOS, ele é muito semelhante ao uso de um computador, por causa dos controles, dos atalhos e da fluidez do sistema. Por isso que eu falo que, na minha opinião, a LG tem um dos melhores sistemas realmente hoje em dia para navegação e TV. Então, galera, é basicamente, né, isso que eu queria mostrar para vocês dessa bela TV, aqui a C8 da, da, da LG. Eu vou deixar os links na descrição com outros vídeos que tem mais detalhes de uso, porque você pode até mandar ela abrir, o, por exemplo, começar um jogo no, no seu videogame, no seu console, que você quiser. Ela tem diversas outras funções a, a mais do que eu mostrei aqui para vocês. É que o vídeo já ficou longo e se eu for mostrar tudo, ele vai ficar muito grande. Eu queria dar um panorama geral para vocês entenderem o poder que essa TV tem. E hoje em dia a gente busca, antigamente era muito complicado em smart Smart TV, que a gente não gostava muito de usar os sistemas operacionais dela. Já com essas TVs da LG, você não vai ter problema nenhum, beleza? Então, recomendo de olhos fechados essa maravilha aqui, os links vão estar na descrição, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like se você gostou do, do, do vídeo para ajudar o canal e se inscrever também aqui porque tem vídeo toda semana e me segue nas redes sociais, tá bom? Deixa seu comentário aí o que, que você achou desse modelo dessa TV aqui da, da LG, se você tem uma, se você utiliza, qual o recurso que você mais gosta, beleza? Eu sou o Becker, muito obrigado obrigado a LG por ter enviado essa belezura aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau, galera!